Când m-am născut eu, părinții mei erau relativ tineri și foarte ocupați uh, și pentru mine era tare important timpul pe care reușeam să-l petrec împreună cu ei, să mă joc cu ei, să citim împreună, să mergem uh, într-o excursie împreună. Uh, astea sunt cele mai memorabile și cele mai frumoase amintiri din viața mea. Uh, timpul pe care l-am petrecut cu părinții, învățând sau jucându-ne împreună. Și dacă mi-au dat sfaturi când am plecat din țară, mi-au dat sfaturi când am plecat de acasă, <laughs> când am venit la Chișinău. Ah, și cred că cele mai importante sfaturi au, fost să fiu eu însumi, să-mi păstrez libertatea și ca să-ți păstrezi libertatea trebuie să fii un om onest în primul rând. Atunci când uh, știi că ai făcut lucrurile corect și nu ai încălcat legea nici cu un centimetru, atunci știi că ești un om liber. Nu știu dacă mi-a fost greu să fiu sinceră, dar uh, când am fost uh, ministru al educației, când ești într-o funcție publică, evident că nu poți să spui tot ce simți, pentru că reprezinți o instituție și nu te reprezinți pe tine. Uh, și da, cred că au fost momente când partea mea emotivă uh, îmi spunea să spun mai multe, uh, dar, dar funcția încerea să, uh, să mă opresc la un moment. Republica Moldova este o țară la vârsta adolescenței și respectiv uh, încearcă să-și găsească propria cale de dezvoltare. Suntem o democrație foarte tânără, și uh, democrație probabil e prea mult spus, dar uh, cel puțin încercăm să găsim calea libertății, să construim instituții care în timp ar deveni uh, puternice și durabile ca să poată să asigure și să păstreze aceste libertăți ale cetățenilor și evident ne dorim să devenim o țară prosperă, dar suntem foarte departe de a fi acolo. În anumite circunstanțe este rebelă, pentru că vedem că totuși există un spirit care încearcă să se opună anumitor uh, dorințe din partea unor politicieni de a impune control și mai multă autocrație. Uh, dar nu este suficient de rebelă, pentru că foarte mulți din uh, oamenii noștri rebeli uh, în loc să aleagă să facă aici uh, schimbarea sau să ceară aici schimbarea, au ales să plece peste, peste hotarele țării. Și nu spun că asta este un lucru neapărat prost, dar uh, această masă critică de oameni care ar fi putut să pună presiune pentru o schimbare spre bine uh, este mult mai mică decât era dacă toți acești oameni erau acasă. E greu de spus cine sunt părinții acestui adolescent. Cred că nu putem să ne așteptăm uh, să avem niște părinți care se îngrijesc de noi, în cazul uh, Republicii Moldova, pentru că toți cei care pot să ne ajute o vor face doar atunci când vor vedea că noi suntem serioși și noi ne dorim această schimbare. Vorbesc aici de țări, uh, guverne ale unor țări care înțeleg cât de important este ca toată lumea să se dezvolte armonios, pentru că suntem în plin proces de globalizare și um, orice țară poate provoca crize care să devină regionale sau uneori chiar uh, globale, internaționale. De aceea e important pentru toți ca toate țările să prospere, să se dezvolte armonios, așa cum am zis, și să evităm aceste crize. Deci, din perspectiva asta, sunt multe guverne care înțeleg uh, cât de important este să ne așteptăm reciproc. Dar, um, în același timp, nu vine nimeni să ne tragă de urechi și să ne spună cum uh, trebuie să facem lucrurile, uh, pe ce drum trebuie să mergem. Uh, noi putem fi ajutați atunci când cu adevărat ne vom dori acest lucru. Și noi încă nu am demonstrat că ne dorim acest lucru. Când zic noi, mă refer la uh, Uh, un număr suficient de mare de oameni și în special la cei care sunt la guvernare, pentru că ei iau decizii în numele nostru. Vorbim de acești 25 de ani, dar vorbim și de mulți alți <laughs> ani care au, uh, uh, care au fost până la independență. Cred că lucrul pe care noi nu am reușit să-l facem este să construim instituții care să apere cetățenii. Și construcția de instituții este un lucru dificil, eu nu vreau să justific lipsa de um, progres, lipsa rezultatelor, pentru că sunt și uh, experiențe pozitive, de exemplu țările baltice, unde traseul a fost mai mult sau mai puțin același uh, și într-o perioadă relativ uh, scurtă de 25 de ani au reușit totuși să construiască state funcționale. Uh, dar, în general, experiența internațională arată că construcția de instituții durează și, uh, în special pentru țări care nu reușesc să găsească o cale de dezvoltare rapidă, care să poată să sară câteva trepte în dezvoltare. Deci aici trebuie să ne întoarcem. Nu e simplu, poate e un subiect plictisitor, dar până uh, nu vom reuși să construim instituții, să aducem în aceste instituții oameni uh, onești, să le oferim salarii bune, uh, să îi respectăm atunci când merită să fie respectați. Până atunci uh, vom fi ai nimănui. Și mă întorc la întrebarea dumneavoastră despre părinți. Într-o anumită măsură, aceste instituții ale statului ar putea să îndeplinească rolul părinților. În momentul în care corupția este răspândită peste tot, e foarte greu uh, să mergem împotriva sistemului. Uh, e foarte greu să mergi la ghișeu, să plătești, să cumperi un bilet de acolo, dacă e mai ușor să... Uh, e mai comod să mergi să cumperi de la, uh, de la uh, știu, conducătorul mijlocului de transport. Lucrurile pot fi schimbate prin două metode. Una este exemplu și educația, deci puterea exemplului și uh, educația în general și doi este sistemul de sancționare. Acum, uh, sistemul de educare uh, ține de responsabilitatea părinților și a școlii și trebuie să spunem lor pe nume că nu uh, au prea multe rezultate nici unii, nici alții și sistemul de sancționare vine din partea organelor de drept. Ca să putem răsturna această situație, trebuie să începem de la lupta împotriva corupției mari. Pentru că doar atunci când vom demonstra că oamenii care au fost implicați în acte de corupție uh, răsunătoare cu impact dramatic uh, asupra societății sunt sancționați, doar atunci vom fi suficient de credibili pentru ca să putem să începem să luptăm cu corupția la toate nivelurile. Și vorbesc aici despre exemplu din educație. Noi am pornit, o luptă împotriva corupției în educație. Uh, dar în timp ce noi duceam această luptă, uh, din sistemul bancar dispăreau, uh, dispăreau un miliard de dolari. Și uh, evident că în această situație noi ne-am pierdut cu totul credibilitatea. Cum poți să le ceri unor oameni amărâți care iau plăți neformale pentru că unii nu reușesc să supraviețuiască pe salariu foarte mic oferit de stat, cum poți să le ceri lor și să fii credibil în această luptă împotriva plăților neformale, când uh, la nivelul conducerii țării se întâmplă asemenea, asemenea lucruri urâte. Deci, începem cu sancționarea celor care au fost implicați în acte de corupție majoră, economisim bani în urma acestor acțiuni de combatere a corupției, creștem salariile și cerem de la toți, de la toate nivelurile, să respecte legea. Altfel, uh, îi sancționăm și pe cei implicați în corupția mică. Și evident lucrăm pe dimensiunea educațională. Aici trebuie să ne străduim fiecare la locul lui, părinte, profesor, să servim un exemplu pentru propriul copil. Doar atunci când copilul va vedea că părinții, profesorii nu comit asemenea lucruri despre care vorbiți dumneavoastră, indiferent dacă ele sunt mai mici sau mai mari, um, acte amorale sau ilegale, doar atunci uh, copiii vor fi convinși că și ei trebuie să procedeze la fel. Eu cred în oameni, până la urmă, pentru că oamenii pot schimba lucrurile spre bine și pentru că, nu știu, cel mai mare, uh, cea mai mare motivație pentru mine de-a lungul carierei a fost lucrul cu oamenii. Da, sunt și oameni pe care, cu care nu ne place să comunicăm și să lucrăm, dar sunt și oameni pentru care vrei să vin toată ziua la lucru. Și uh, eu am fost norocoasă să lucrez în echipe uh, care mă motiva, mă motivau și în care mă simțeam foarte bine, după care atunci când am fost în funcție de răspundere, am încercat eu să creez asemenea echipe în care oamenii să se simtă bine. Uh, pentru că, în special în societatea noastră unde uh, nu poți să le asiguri oamenilor un salariu decent, singurul, uh, singurul lucru pe care îl poți face pentru ca să poți să atingi niște rezultate este să le uh, asiguri oamenilor confort în echipă, să construiești un, un colectiv plin de armonie. Și eu cred în oameni. A trecut repede. Chiar dacă erau momente când credeam că nu se mai sfârșește, dar oricum a fost, uh, a fost o chestie fulgerătoare pentru mine. După campanie am mai mult timp să meditez și să retrăiesc momentele pe care le-am, uh, le-am avut în campanie. A fost o experiență dură, dar în același timp a fost și o experiență frumoasă. A fost o experiență din care am învățat multe lucruri. Cred că uh, sunt mai puternic acum după această campanie am uh, cunoscut multă lume chiar dacă întâlnirile erau uh, foarte multe și uh, nu durau foarte mult timp. Am, am înțeles că totuși există oameni care nu și-au pierdut speranța în această țară și asta este foarte important. Și acum noi avem sarcina să menținem această speranță vie, să um, îi încurajăm pe oameni să creadă că totuși se poate, chiar dacă trăim printr-o perioadă dificilă și uh, Um, e mai greu să îți menții optimismul. Trebuie să-l menținem pentru că de noi doar, doar de noi depinde dacă lucrurile se vor schimba spre bine sau nu. E tare important să avem încredere în noi, în primul rând, și să nu ne fie frică să ne aventurăm în lucruri care uh, par de neatins. În general, eu cred că este bine să avem obiective care nu sunt uh, fezabile sau care nu pot fi implementate. Asta înseamnă să ne propunem lucruri mari, să avem încredere unii în alții și asta este cel mai greu de construit. Am observat acest lucru și uh, în unele întâlniri pe care le-am avut cu oamenii, când chiar în comunități mai mici oamenii nu au încredere unii în alții. Trebuie să reușim să reconstruim sau să redăm această încredere uh, unii în alții, pentru că altfel nu o să putem să lucrăm în echipă și să construim ceva și să avem încredere în viitorul nostru și în Republica Moldova.